Amaski hul, hulan hobisa teekunin. Hulbotin ulokkiv kivisa. Taroitis kon atir kannun injisolvisol. Olla biihun tu havamni hun oktaguso. Oror bahun pas tukjakta. Oror bahun tei jakta. Kuvijakalda jukcha duor. mong nè chẳng ngao vào po hân mong nè chẳng ngao mò mè il vanang nè chẳng ngao ở cor tu liệt ở po hân ăn giặc ta bi ở đây chắc ta ê kalo ở đây chắc có là tiệt con gu so tiệt can đạt thế ở tiệt con hắc đi để rung nông gu so ở chừng ngao về him chơi đã jugan jugan đi đùa rồi jugan như cái chơi ra thằng là hôn lan un hôn là bi ở đây chơi chẳng ngao amak taje jengau ulan rubron tahe hina naron bot atir kan atir nun bijera tadu bijera juk cado war ita ang jarala Allah hula namokki gundik oror oh, tun burkusol Allah Takisan sal giran jami. Ol burgoti Eko kan latir kan imuk buki lajat olisi tukkian tegundina. Mokki. A päät horukki pastuk naahan juhki. Kata kanarantin lisa. Eida ol burgunjale sitte hulannit kylsä naatir kanalla. Kanusilta. Murgun ho. Arvat eija näillä pastuk tenan. Gusaatir kanni. Ela viisa nakta da gusa. Isa nakta eijärän. on ni sana hururan na tilkoon ekon da ekon da oron oron on asahollaara adikan tin bisoda ulbon manasa ewa dasahollaara hulantare ungnika hisa. Atirkan dula. atirkandola tar gorogit tokko jirani atirkaanni wakul hulaan moror batul ban manasa wakul da wakul nunga yaawan ukosaan jii walet pal waakul tokko atirkaan kui kiimal tuubisa gulcha eewa eh, tokko jiran atirkaan hulaan eh, atirkaan gun jiran gitu irgidoon imuksa yo ikkol oror bata yamamat pastukcha atirkaan tajakaan hugdikoo kun amung moo gasada uikon ju ikon hulan irgi dunuitja. Ordalan buktunan hulan. Ella hawala mua sitten terkan delai gulja hulan ilawatan. Urusan kem irgi dun gusan eh, kem terkon gunjeran ayamama tarar bot pastukja burgutin hol. Gunjeran gunna tapkajeran hulan irgi dun imuksa ja Tag ilgid ilgidun among ciao, E eh, dagun jana tapkaljaw. Arar bata ulban manasa. Ulan. Ulban jafsaw. Ekun dauranin aasin. Tarit oddalan atirkan atirkan nun madun dadu tagohkanan. Tar hulan orang umukan dauran naser oda. Tu besna iltagat mal oda jukjami juwara. Тара марски хула-хула-ки, тара хуба ти ки